está aqui para realizar o sorteio das vagas do camp da Tayane Porfírio, que ela cedeu para o projeto. O primeiro nome sorteado é... Agatha. Eu. Vamos lá sortear o segundo nome. Jennifer. Terceiro e último nome. Ashley. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade para a galera aqui do projeto. Obrigado, Tati. Obrigada. Obrigada.